اوعى تكون فاكر نفسك الواد الرب انت حره انت حره لا الثانيه يا جماعه هي والواد يا صباح القشطه انت مش هتنزلي بيتها مفتوحة والعمل انت هتخربي على نفسك و... تعالي يا حبيبة قلبي تعالي I had to get this combination. رؤوف وانت متفق مع مراتي عليا ولا ايه دي؟ دي احلى ايام الجامعه قضيناها. كوبايه حالا هكون جايبها لحضرتك يا بنتي ماشي يا عم الشيخ عيب يا احمد الشراء اللي بيصوروا برضه لكن انت بقى لو كنت اتخطبت اللي عندك دم بقى وروح صالحه أنا عمري ما حبيت مع إني كنت متجوزة 15 سنة مش محتاجة سؤال أنا همر عليهم في البيت إياك تمنعيهم من النزول ما انت كل مرة بتقول كده يا حسام استاذ سليم نعم يعني لازم بكره